Entonces mi hermanito Carlos, su cáncer era cáncer al hígado, ¿no? Sí, entonces bueno, lo que nosotros llamamos este, también cirrosis, claro, el cáncer al hígado, claro, y estamos este, muy contentos, muy felices por este logro tan hermoso gracias a las inyecciones de Moringa. Muchas gracias al amor infinito y también a los hermanitos que nos han brindado también su apoyo y nos acompañan. Un hermoso día, que el amor infinito nos siga bendiciendo grandemente. Hola, buenos días. Aquí tenemos con el hermanito. Carlos. Carlos, sí. Bueno, él está muy feliz, muy contento porque él estaba sufriendo de cáncer, ¿no? Mi hermanito, ¿qué tiempo está usted ya con...? Con esto voy exactamente. Eh, el problema que me va es hace cinco años. Ya. Pero ahora últimamente eh, eh, va un año que las cosas se empeoraron. Ya he tenido que recurrir al médico así siempre. Y por ahí un comentario que se escuchó acerca del José Yahuana. Entonces me interesó saber y me di cuenta, conocer a él, cómo era mi enfermedad. Él me aseguró que se iba a curar este problema. Y gracias a Dios tengo que decir que así es. Resultados de los médicos que me han mandado hacer, todo sale negativo. De tal manera que yo tengo que decir, gracias a Dios que no tengo cáncer. Claro. Así es, y, eso es mi resumen. Tener fe en Dios, tener fe aquí en Don José, gracias a Él yo me estoy curando. Qué bien, mi hermanita. Entonces, ahora que se fue a Solca, le dieron el último examen donde eh, prueba que él ya no tiene cáncer. Sí. Así es. Eh, eh, he pasado, he pasado muchos exámenes aquí en Cuenca a través del seguro. He estado hospitalizado durante, durante dos semanas en estudios y al final tuve que hacer un estudio de, del TETSCAN, que solamente en Quito y en Guayaquil, aquí en Cuenca, Moas. Claro, sí, mi hermanita. Entonces, así eh, mismo yo ya hice estos estudios y realmente el, resultado es claro. no tengo Negativo, muy bien, mi hermanito Eso. Entonces, démosle gracias al amor puro infinito de la creación, también este, a, la madre, a la madre naturaleza que con amor produce para que sus hijos sean felices. Es el testimonio de nuestro hermanito Carlos. Bueno, les pido un aplauso para el hermanito. Aquí están, gracias también al amor infinito de la creación que nos ha dado la medicina natural. Y aquí también están los hermanitos, también ellos ávidos por recuperar su salud. Bueno, gracias al amor infinito entonces. Muy bien, muchas gracias. Un hermoso día.